қиджаптағы ару үшінші бөлімі екеуіңнің араларыңда сезім болды ма жоқ анашым мен оған сырттай ғашық болдым ал ол өзін сүймейтін жанға үйленгелі жатыр ол оны пайдаланып жүр байлығы үшін деп болған жайттың бәрін айтып берді анасы қызының жасын сүртіп қызым егер ол байлық үшін жүрсе күні ертеңе ақ әшкере болады ғой өтірігі сен олармен бас қатырмашы әлі ақ жассың ұмытасың жыламашы болды мен саған өз мақтап беремін жақсы жігітті анашым маған басқасы керек емес мен оны ұмыта алмаймын жарайды қазір ештеңенің байыбына бармай осылай деп тұрсың ертең жақсы жігітке тұрмысқа шықсаң ұмытып кетесің әлі деді анасы осы уақытта есіктің қоңырауы соғылды анасы есікті ашты келген сағира екен анасы оған сағира қызым сен бе жақсы келдің ғой құрбыңды өзің жұбатшы маған көнер емес оған не болды білмеймін ерлан үйленбекші бол деп жылап жатыр ғой әйтеуір не ісін шапты деңіз мен барайын әйгерімге деген сайра әйгерімнің бөлмесіне кірді ол жылап жатыр екен сағираны көрген әйгерім орнынан тұрып оны құшақтап жылай берді сағира да біраз уақыт оған ештеңе демей арқасынан сипап жаным құрбым менің деді сосын жайлап отырғызды да маған барлығын айтып берші деді әйгерім ватсапқа жібергендерді көрсетті сен бұлай оңай беріліп отыра бересің бе оны тоқтату керек жоқ енді кеш бәрі бітті онда мен өзім ақ ертең ерланға айтайын жоқ керек емес деді әйгерім ертесіне сағира ерланға жолығып әйгерім сені шын сүйеді ал жазира сенің байлығыңа бола жүр үйленбегендерің жақсы болады ойланшы деді өкінішке орай мен жазираны сүйемін егер ол мені сүймесе келіспеседі, деді ерлан ерлан ойланшы еркінмен әуе болып жүр ғой ол деген сағираға ерлан бұл тақырыпты қозғамайық енді маған хиджаб киген қыз ұнамайды деді де кетіп қалды көп ұзамай ерлан мен жазира үйленді олардың үйлену тойы өткен соң еркін жазираны шақырып алды менен неге жасырдың деп қолынан қатты қысып шашынан тартты жаным кешірші мені бұл екеуміз және біздің баламыз үшін уақытша мен оның байлығына ие болған соң екеуміз ажырасамыз деді жазира қайдағы бала сен не оттап тұрсың деді еркін менің аяғым ауыр сенен деді жазира сен не мен ақмақ қылғың келеді ме осымен бәрі бітті құрып кет анау ерланыңа бар деп итеріп жіберді еркін оны жаным біздің махаббатымыз қайда қалды баланың әкесі сен ғой қайдағы махаббат не сен мен махаббат болды деп ойлайсың ба мен сенімен уақыт өткіздім мені ұмыт деді де кетіп қалды еркін жазира артынан енді еркін деп барайын деп жатқанда ерлан келіп қалды жаным сенде бәрі дұрыс па сен жылағансың ба еркін саған бір нәрсе айтты ма деді ерлан иә олжа екеуміз көрші болғандықтан маған бақыт тілеп мен толқып кеттім Соң көзімнен жас шығып кетті жарайды ендеше жүр бөлмемізге барайық мен осы күнді ұзақ күттім сені қатты сүйемін жан, деп жазираны көтеріп алады бәрі жақсы өту үшін жазира әуелі ерланды ішімдікке тойғызып алды осылай олардың алғашқы түні өтті бірақ араларында ештеңе болмады ішімдікке тойған ерланның есінде ештеңе жоқ ұйықтап қалады таңертең төсектен тұрған ерланның басы сынып тұр есінде ештеңе жоқ жаным ояндың ба мен үшін түніміз керемет болды деді жазира ал ерлан болса менің есімде ештеңе қалмады жаным сенің көңіліңді қаймай асыра сілтеп қойыппын деді ерлан сонда қалай ештеңе болмады демекшісің бе деп бұртиып тұрған жазираны ерлан құшақтап алды жаным менің ренжімеші бұлай сен айтсаң демек бәрі де тамаша болғаны ғой ертесіне курстағылармен бірге жұмашы болып келіскен олар кешкісін кездесуде отыр бәрі біраз ішімді ұрттап алған еді әсіресе ерлан көбірек ішіп қойды қуанышында шек жоқ бір кезде еркін оған менен қалған қатынды алғаныңа қуанып отырсың ба деп қалды ерлан музыканың әсерінен ести алмай қалды не дейсің бауырым деді ерлан тағы да сөйлемекші болған еркінді қасындағы досжан тоқтатады да әңгімені басқалай жеткізеді жалғасы бар